සුබ උදෑසනම් මගේ යාළුව හැමෝටම යාලා දන්නවා ගොඩක් ටියුටෝරියල් ටියුටෝරියල් ගොඩක් දේවල් විශේෂ දැන් සූම් වෙලා පෙන්නවා එහෙම එකක් හදන්න තමයි අපි අද යන්නේ ඒකට ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ ඕනේ ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ වල කී ෆ්‍රේම් භාවිතා කරලා තමයි ඒක ගොඩක්ම කරන්නේ අපි අද ඒක හදමු අපි යමු වීඩියකට ඔයාල මුලින්ම වැඩබි ප්‍රමිය පෝ සොෆ්ටයක ඕපන් කරගන්න මේ තියන්නේ වෙල්ගම් ස්ක්‍රීන් එක මෙතැන් තින වෙල්කම් බැක්තු ප්‍රමිය පෝ කියලා මුලින්ම නිය ප්‍රජෙක්් කියලා දෙන්න නිය ප්‍රජෙක්් කියලා දිල ප්‍රජෙක්් එක ක්‍රියට් කරගන්න මෙන්න මේ විදියට ප්‍රමිය ප්‍රමිය ප්‍රෝ ඕපන් වුණාට පස්සේ ඉම්පෝට් මීඩියාට ස්ටාර්ට් කියන දැන් ඩබල් කලික් කරලා ඔයාලගේ ප්‍රජෙක්් එකක් හදාගන්න ප්‍රජෙක්් එක ඕපන් කරගන්න මම ගෙනාව සිනමැටික් සිංහලෙන් කරන වීඩිය එකක් මම ඒ වීඩිය එක ඕපන් කරගන්නවා චිනමැටික් බාර්් එකක් බැලු නැත්තන් අනිවාරයෙන් බලන්න drop media here to create sequence කියන තැනට අපි project panel එකට දාපු video එක drag and drop කරන්න drag කරලා drop කරන්න ඔයාලට මේ sequence එක තව චුට්ටක් ලොකු කරන්න පුළුවන් අපේ video එක ඕල්ඩ එකත් එක්ක ස්ක්‍රෝල් වීල් එක ඔයාගේ පැත්තර නෙමෙයි ඉස්සරහා පැත්තට කරගන්න ලස්සන මේ ලේයර් උඩට ඇවිල්ලා මේකේ මහත එහෙම හදාගන්න පුළුවන්. මම මට ගැළපෙන විදියට හදාගන්නවා. මෙතන මොකක්වත් ඉෆෙක්ට් එකක් භාවිතා කරන්නේ නැහැ. වීඩියෝ එක ක්ලික් කරලා ඉෆෙක්ට් කන්ට්‍රෝල්ස් වලට යන්න. මට මේකේ මුලිම මේක අන්ලිං කරලා මගේ වොයිස් ට්‍රැක ඩිලිට් කරනවා මට ඕනේ මම ඇජස්මන් ලේර ක්‍රියේට් කරන තැන පොඩ්ඩක් සූම් වෙන්න පිඩියක මැතින්නේ කීෆම් පෙන්නන ටයිම්ලයින් එක ඔයාලට කරන්න තියෙන මේ මෝෂන් කියලා තියෙන කැටගරියක අඩති තියෙන පොසිෂන් ස්කේල් කියල එකක් තියෙනවා මෙතන ස්ටොප් පොස් දෙකක් තියෙනවා ඒ දෙක උඩම කලික් කරන්න ඉරවාසේ මෙතන කී ෆ්‍රේම් දෙකක් ක්‍රියට්නවා ඔටෝමැටිකලි ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක සූම් වෙන්න ඕනේ වෙලාව. ඒ කියන්නේ හයියෙන් යනවාද හිමින් යනවාද කියලා පෙන්වන්න shift එකත් එක්ක arrow key එක තුනක් තමයි මම දෙන්නේ. shift එකත් එක්ක දකුණු arrow key එක ඔබනවා කියන්නේ shift එකත් එක්ක එවුවොත් frame පහක් යනවා. shift එකත් එක්ක 1 2 3 කියලා පහක් දාන්න. ඊට පස්සේ තව මෙතන key frame add කරන දෙකක් ඔබන්න. ඔබලා ඊට පස්සේ අපි බලමු ඇනිමේට් වෙනවාද කියලා ඇනිමේට් වෙන්න කලින් ස්කේල් එක හදාගන්න ඕනේ ප්‍රොජෙක්් පැනල් එකට දෙමු ස්කේල් වෙන ටික ඊට පස්සේ බලමු ස්කේල් වෙනවාද කියලා ඔයාලට පේන ඇති ලස්සනට සූම් වෙනවා ඒකට කියන්නේ සූමින් ඉෆෙක්ට් එකක් ඇඩ් කරනවා කියලා ඉවසේ ඕක අයිත් ආපස්සට ඉගන්නේ ආයි සූම අවුට් එන්න ඕක කරාට පස්සේ මෙතනදී ආයිත් කී ෆ්‍රේම් දෙයක් ක්‍රියේට් කරලා shift එකත් එක්ක තුනක් මම දෙන්නේ තුනක් ඔයාලට හතරක් දෙකක් දෙන්න පුළුවන් එකයි දෙකයි තුනක් කියලා දීලා ඊපස්සේ මෙතන add and remove keyframe කියන තැන ක්ලික් කරන්න ක්ලික් කරලා මෙතන රවුම් භාගයක් වගේ කැරකිච්ච ඇරෝ කිය එකක් තියෙන රීසට් රීසට් කරන්න කීෆ්‍රේම් ඒ දෙකම ඔබන්න ඊට පස්සේ අපි බලමු අපේ සුම් කොහොමද වෙලා තියෙන කියලා සුමින්නවා ඇජස්මන්ට් ලේයර් ක්‍රියට් කරන පැනල්ල එක ආවට පස්සේ ආය සූම් අවුට් වෙන්න ඕනේ ඒක හැදුවා ඔයාලට කරගෙන ඇති ලස්සනට එක සූම අවුට් වුණා. අද වීඩියෝ එක මම මෙච්චරයි කරන්නේ. මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. මම sign out වෙනවා. ආයෙත් හම්බෙමු. සුබ දවසක්.